大家好，我是郝伟伟伟。今天七号，今天早上，啊，Pokemon Go 正式更新到零点四五百，Enjoy 的零点四五百。那我现在一样做一遍，怎么下载 APK，然后来体验。一样在 Google 输入零点四五，零。 APK Mirror，OK，我们出现了。 <coughs> 到 APK Mirror 这个网站来下载，拉到下面去，好，零点四五点零，按下载键。 放在页面之后，这里有个 download APK，按一下，出现你的 download s t u d y 再稍等一下就好了。那这次的改版呢？哦，下载好了，开启。 安装，整个过程应该不到一分钟吧，下载到安装完毕。这次的改版呢，有三个大点。第一点就是你每一天都会获得一次奖金，在你抓到第一个神奇宝贝或者是翻第一个补给站的时候，当你连续七天完成，你就获得一个更大的奖金。第二点呢，就是当你打败 道场馆主的时候，会一段时间让你放一个神奇宝贝，那表示官方有听到说玩家的想法，让抢道馆的现象减少。第三点就是，当你击败一个道馆的成员的时候，就直接会增加或损失道馆的程度，就表示如果有两个人在同时一个在拆，一个在盖的时候。 会变得很难，所以以后打道馆的时候要确认一下旁边有没有别人。们现在灌完了进去，看一下能不能抓到第一只神奇宝贝。我家旁边刚好有个重生点，如果运气好的话。 所以这是最大的一个改版，就是每日任务时装还有每日奖励时装哇，进来了，就是旁边没有没有关哦，零点四五点零，OK，嗯，旁边刚好没有怪出现。 没关系，那这个的话，那就让大家自己去体验哦。OK，拜拜。